Madrid 1937. Wilde Gesellen. Wilde Gesellen vom Sturmwind durchweht, Fürsten in Lumpen und Loden. Ziehen wir dahin, bis das Herz versteht, Rebellen bis unter den Boden. Viel einen zeig sich ihr bunter Spieße und Spötter, ihr habt uns verlacht. Uns ging die Sonne nicht unter. Ihr Herren der Banken, ihr Ritter vom Gold, bewahrt euren traurigen Grund ihr Diener der Götzen in Mammons Sold, bald brennt eure Welt wieder zunder. Kämpfende Jugend in Sturmesgebraus, holt eure Götzen heraus. es aus. Euch geht die Sonne bald unter. Verfolgt und verraten, vom Kerker bedroht, freiwillig für die Gestapo schergen. Zerfetzt und zerschossen, die Fahne blutrot, sie ging mit durch wir sind stolz auf unser Verbrechen. Wir waren die Jugend des Hochverrats. Uns kommt kein Gegner zerbrechen. Up.